Merhaba arkadaşlar. Dragon Ball Z'ye benzeyen yani ama çok çok çok çok komik olan ama sıra sıra sıra çok çok çok mükemmel olan. Hadi başlayalım. Oyunumuzun adı Happy Room. Şimdi buradaki bizim çocuk var. Biz de buna acı çekmeye çalışıyoruz. Bak bir. Adam dikine yapıştı. İki. puanları burada da para artımımız oluyor. Bayağı para topladık yani. Şimdi adama biraz daha acı çekelim. Yeni tuzan. Ne ne yapacaksın bakalım evlat? Bum. Birinci saldırı. Yes. <laughs> Duvara çarptı. İyiydi ama yalnız. Şimdi. Hadi bir daha deneyelim. Bum. Al. Bu birinci. Durun. Aklıma komik bir fikir geldi. Hmm. Mayın koyacağız önce. Sonra bu çarpacak sonra da diken Aa para yetmiyor. Bir mayınımız var. Çok güzel ama. Oo! Double! Double! Oh mayına çarpıyor. Oh! Evet. Yeni rekorumuz. Daha para yetmiyor. O zaman aklıma çok iyi bir fikir geldi. Hadi yapalım. Hoppa! Adamın kaskı düştü. Bu 12 numara. Evet ben böyle koydum. Hoppala! Hoppala! Evet bu bir oyun tanıtımıydı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir hafta ama şuradaki çıkan videoyu tıklarsanız videomu izleyebilirsiniz. Hadi bay bay.